Porque Sí, işte bir şey yapıyor. İşte formu Ospedale degli innocenti. Ospitare los innocenti. Fuono fondato in Nice. Ah, sì, questo credo che il carica in televisione. acabó la música. Pero vamos, a cantar esto de la telefónica. Vamos a ver la Pues mañana que la aquí?

Продолжение следует...